sob sekarang saya akan membagikan tutorial tentang merubah format file di HP Xiaomi seperti MP3 menjadi MP4 dan MP4 menjadi MP3 atau sebaliknya ada juga video bisa diubah menjadi MP4 musik juga diubah menjadi video hanya dengan sangat mudah sekali hanya kita dengan cara membuka dokumen langsung aja kita review Oke, langsung saja kita bahas caranya tentang membuat MP3 menjadi MP4 dan format M4K 4A menjadi MP3. Ini cuman bisa di HP Xiaomi ya. HP lain mungkin nggak bisa. Tapi kurang tahu juga saya. Ya. Tapi itu caranya sangat mudah. Pertama-tama kita buka berkas lalu kita pilih file yang mau diubah contohnya seperti ini jiwa memuda sangat gampang mungkin semua orang itu belum tahu ya tentang ini ini sangat mudah kita ganti nama saja mp3 ini kita ganti ke mp4 nah dengan gitu kita simpan maka format formatnya sudah berubah menjadi video karena ini tadi Dimitri jadinya nggak bisa cuma menjadi video kita juga bisa berubah ke yang lainnya seperti banyaklah format-format M4A sebelumnya kalian itu kan sering download di Figma itu kita bisa ubah langsung ke MP3 4 M4 lagi ini jadi nggak perlu memakai aplikasi ini sudah bawaan HP Xiaomi yang berubah-ubah ini jadi sangat mudah yang punya Xiaomi itu oke ini oke simpan nah cuman gini kalau sebelumnya ada video juga yang diubah seperti ke mp3 nah tinggal oke okay, oke okay. nah akan secara otomatis video tersebut akan menjadi format musik di mana tadi ya nah ini kita tunggu secara otomatis menjadi musik kita ubah lagi ya ke kita GB octave perform nah langsung dijadi Oke, mungkin cuman itu tutorial dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.